Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Дарья Пахильчук, и я рада представить вам обзор каталога номер 6. Каталог номер 6, он представлен, конечно же, в ярких, желтых, сочных летних красках. Он будет действовать с 3 апреля по 23 апреля. Действует 3 недельки. Певица Глюкоза представляет коллекцию яркого макияжа Карибиана. Курс идет на лето. Участвуйте в мегаакции и проведите неделю на острове Тенерифе. И давайте же посмотрим, что нас ждет с вами в каталоге номер 6. Итак, конечно же, на первых страницах мы сразу видим новиночки. Это пестрые цветы, живописные расцветы, сочные плоды фруктовых деревьев, искристые водопады и пляжи с золотистым песком. Палитра Карибских островов впечатляет и вдохновляет. Бросил вызов самой природе. И возьми для своей косметички самые яркие краски, заряжающие энергией солнца и бесконечным позитивом вечного лета и смотрим, что представляет нам замечательная глюкоза. Итак, это увлажняющий спрей с перламутром «Солнечные Карибы», моментальная свежесть, перламутровые пигменты золотого цвета, и игристый цитрусовый шлейф. Далее, палитра увлажняющей губной помады CC краски Ямайки. А, получается у нас 7 оттенков увлажнения до 8 часов. Следующие наши новиночки – это тональный крем «Сочный цвет» 30 мл, 3 оттеночка идет. И блеск для губ «Волна цвета» в такой интересной оригинальной упаковочке. 269 а, рублей стоит в России, 9,5 мл, нежнейшая кремовая текстура, сияющий глянец и искристый перламутром. Получается оттенков огромное множество. Я думаю, вы подберете для себя самый наилучший оттеночек. Следующее, что представляет, это также новинки. Трехцветные тени для век виртуозная трия, новая палитра от них. Да, я думаю, что и а, макияж глаз также выполнен. Да, здесь вот указано, что глюкоза использует тени, да, вот эти как раз тени, вот такой вот макияж можно сделать для губ и что использовать для ногтей. Итак, смотрим лак для ногтей CC9 в одном умный цвет 9 мл, новые оттенки это золотой песок, персиковый мусс и дикие джунгли. И также имеются новиночка переводные наклейки на ногти. И бомба, конечно же, замечательная акция, твой бонус. Гарантированный подарок в каждой карте. Продукция Faberlic скидки до 70% на продукцию каталога номер 7. Итак, для получения бонусной карты необходимо заказать товары по каталогу номер 6, по этому каталогу, на сумму от 299 рублей. То есть в России за каждые 299 рублей выдается одна бонусная карта. Каждая карта дает право на гарантированный подарок в следующем каталоге и возможность получения одного из главных призов. Самое главное, не забывайте активировать карточки «Твой бонус» до 14 мая 2017 года. И 20, до 22 мая главные подарки распределяются среди всех, кто активировал бонусные карты. А главные подарки – это что? Давайте разберем. Это 5 поездок на остров Тенериф на неделю. Это самый главный приз. Э, далее – 25 сертификатов на 25 тысяч рублей на покупки любой продукции в Фаберлик, 250 сумок из летней коллекции и 5000 ароматов Карибиана один из трех на выбор. Вот такая вот класснючая акция «Твой бонус». Пожалуйста, участвуйте. За каждые 299 рублей вам будет выдана одна карта. Следующая, конечно же, новиночка. Хочется о ней также рассказать. Вот такая вот классная идет новинка от компании Faberlic. Рассмотрите продукт со всех сторон. Скачайте приложение Faberlic 3D на мобильное устройство. Наведите камеру телефона на любую страницу каталога и рассматривайте продукт в 3D формате. Такая вот классная акция. Особенно, когда берешь новую продукцию, да, а, в миллилитрах не все иногда а, смотрят, да, а, думают, что придет большой тюбик, оказывается, приходит маленький тюбик. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь данной такой вот программкой. И замечательная класс, классная акция, которая проходит уже несколько каталогов подряд. При покупке каталога извините, не каталога, журнала Faberlic Style номер 6. Каждый день с 3 апреля по 23 апреля 10 покупателей журнала Faberlic Style номер 6 получат в подарок набор макияжа Skyline из коллекции Caribbean. Получается, будет э, увлажняющая водичка, да, трехцветные тени получается и последнее что-то еще. Да, я думаю, тональный крем. и замечательные классные-классные наши новинки. Ну, Компания Фаберлик действительно задаривает нас с вами новиночками. Новая коллекция купальников от итальянского дизайнера Паоло Мальтеза. Карибское путешествие два модных карибских принтов, классический черный с жаккардом орнамента. Итак, стильные расцветки подчеркнут очарование женственного образа и сделают его ярким и запоминающимся. Модели на любой вкус и размер, эффектная поддержка и комфорт. Итак, есть э, Купальнички с лимитированным выпуском от итальянского дизайнера Пауло Мальтеза. Лиф мягкий, на косточках, вот представлен на первой модельке. В цветах идет черный, принт Карибиана. На застежке он используется, вот здесь вот показано на какой застежечке сзади. Плавочки с завышенной талией. И а, есть также модельки лиф пушап в черном и черном другой, да, расцветочки цветной и плавочки. Лифт трехугольный на завязочках, да, получается вот такая вот классная э, и такая вот более уже э, стандартная да, моделька, плавочки с завязочками и, конечно же, сплошной купальничек. И также не забывайте, что компания Faberlic нас действительно удивляет. И а, к пляжному сезону а, подготовила для нас парео карибиана, белое с принтом и сланцы пляжный в цвет, а, а также пляжная юбка трансформер карибиана. Вот смотрим, да, как она может трансформироваться. Далее сумка Ривьера, шарф Ривьера и шляпка. Вот так элегантно и стильно вы можете выглядеть. А также не забудьте приобрести пляжное платье Кребиана. Скоро начнутся отпуска. И, конечно же, хочется привести свою форму, идеальное тело, да, к летнему сезону. Наша новинка – моделирующий крем для бюста а, идет даже скидочка на этот крем. видимо увеличение объема груди уже через 14 дней. Далее следующие новинки это антивоз... антивозрастной крем для коррекции фигуры Термоэффект, антицеллюлитный крем скульптором Эксперт и патч для похудения для области талия живота. Идет три патча в комплекте. И следующая новинка – это замечательный тональный крем для ног 6 в одном «Идеальные ножки». Оставаясь невидимым, тональный крем для ног придает коже гладость и восхитительный блеск настоящих бронзовых колготок. Ваши ножки с ним выглядят стройнее и привлекательнее выполняет сразу 6 функций. Выравнивает, снимает отечность и усталость, убирает сосудистую сеточку, оказывает венотонизирующий эффект, защищает от ультрафиолета, обладает стойкостью, не пачкает одежду. Вот такой вот классный наш тональный крем для ног 6 в одном. И, конечно же, замечательная серия D-Line для а, того, чтобы добиться гладкости вашим ножкам и другим местам. И наша новиночка – это восковые полоски для депиляции лица и зоны бикини. Идет 16 штучек, 8 э, полосочек, да, получится по 2 штучки в комплекте. Удаляют волоски одним движением руки. Имеется, конечно же, с, э, получается, с алоэ вера содержит. Снова в каталоге у нас увлажняющие силиконовые носочки. Обязательно приобретайте. Классная серия про руки. Здесь вы найдете все для своего маникюра. Супер цены действуют на парфюмированный дезодорант спрей для женщин. И не забываем приобретать, конечно же, уже запасаться действительно косметикой солнцезащитной, да, у нас э, увлажняющими различными средствами, крема для лица, для защиты, SPF разные, да, крем солнцезащитный для детей, крем для лица солнцезащитный препятствует фотостарению. И обязательно не забудьте приобрести для ваших губок бальзам для губ SPF 30. Дальше спрей солнцезащитный, молочко солнцезащитное, масло спрей для загара и молочко после загара сосредоточиться на главном. Кислородные помощники – самые главные средства в вашей летней косметичке и в жаркий день освежает и от солнечных ожогов избавит и кожу сделает безупречно красивой. Отправиться в кругосветку. Два в одном гель для душа и пена для ванны 310 мл. Действует на них спеццена. Замечательный бонус за покупки любая увлажняющая вода всего за 99 рублей. Наши следующие новинки, на него действуют также спеццены. А, почувствуйте действительно спа-процедуру у себя дома. Выберите свой идеальный уход за кожей лица. Вот такая вот классная табличка подготовила компания Faberlic. Все, что нужно а, для а, вас, вы можете сразу найти на нужной страничке. Следующая новинка – это кислородная концентрированная сыворотка молодости для лица в ампулах. Наносите на очищенную кожу лица и шеи перед использованием ночного крема. Рекомендуемый курс от 6 до 28 дней. Не вызывает привыкания. Следующие новинки это активная вода для лица и ночная маска для лица от серии Platinum. Следующая серия это 20 плюсом на основе креатина и экстракта ламинариум. Серия пролексир 30 с плюсом на основе гиалуроновой кислоты. Серия гардерика на основе стволовых клеток гардении 40 с плюсом. На основе биометрической эмульсии э, серия зимметридженикс 60 с плюсом и серия реноваж на основе пептидов и протеинов пшеницы 50 с плюсом. Любая маска от серии Эксперт альгинатная масочка наша всего за 99 рублей. Серия программы «Молодость и упругость кожи» и программа ВЦ Пилинг следующей программы вы подберете себе все, что нужно здесь. Программа «Чистая и здоровая кожа», программа «Красивые глазки», программа «Баланс для жирной кожи» и программа следующая «Красивые глазки». Замечательная серия Airstream – кислородный решейпинг для кожи, потерявшей тонус – Кислородное сияние. Кожа светится изнутри. Кислородный баланс для комбинированной и жирной кожи. Кислородное питание для сухой и нормальной кожи. Наши следующие новинки от серии Ботаника. А, кто-то, возможно, помнит, у нас серия была этноботаника. Вот такая вот классная обновленная серия вышла, да, э, с широкой линейкой. Итак, серия Ботаника 20 с плюсом, алоэ вера и ежевика. Алоэ вера обладает мощным увлажняющим действием, ежевика является источником витаминов и биофлавоноидов, обладает антиоксидантным действием. Следующий наборчик действует сразу со скидочкой. Содержится фитосыворотка для кожи вокруг глаз, фитокрем дневной и фитокрем ночной. Маска для лица также есть, увлажняет и тонизирует вашу кожу. А, следующая коллекция 30 с плюсом клюква и первоцвет. Клюква является источником витаминов и антиоксидантов, замедляющих старение. Первоцвет содержит незаменимые жирные кислоты, способствующие регенерации кожи и предотвращению появления морщин. Итак, также в наборчик фитосыворотка для кожи вокруг глаз, фитокрем дневной и фитокрем ночной. И также есть еще масочка для лица. Следующие наши линейки 40 с плюсом и 50 с плюсом. 40 с плюсом иглица и радиола розовая способствует восстановлению физиологических свойств кожи, улучшению микроциркуляции. Радиола розовая богата флавоноидами, способствует омоложению кожи и разглаживает морщинки. Следующая хмель и облепиха 50 с плюсом является источником флавоноидов и фитоэкстрагентов, обладает биостимулирующим действием на кожу, улучшает ее эластичность, способствует разглаживанию морщин. А облепиха богата каротинами и витаминами, активно питает и смягчает, восстанавливает кожу. Следующие новинки от Ботаника. Для всех типов кожи базилек и гранат – это очищающий скраб – молочко для снятия макияжа, тоник для лица и гель для умывания. Наша серия Ультра Клен Глен Подарите коже хорошее настроение. Специальный уход для жирной и проблемной кожи, склонной к появлению несовершенств. Итак, серия Эксперт Фарма. Здесь вы найдете все для ухода за полостью рта. Наша новинка – гель-спрей для полости рта с пребиотиками. Активная формула с пребиотиком и гиалуроновой кислотой. Подавляет, устраняет неприятный запах изо рта, обеспечивает длительное увлажнение слизистых, способствует оздоровлению микрофлоры рта. Супер цены на шампунь от перхоти. Далее спрей лосьон от перхоти для кожи головы. Это наши новиночки. активный гель для педикюра, наша замечательная новиночка. Супер цены на серию про ручки. Супер цены на серию Раджери, пионы лилия, ирисы папоротник. Серия Beauty Cafe спелая смородина также действуют скидочки. Ванильное лакомство, мятный шоколад – Бонус за покупки кондиционер для тела всего за 99 рублей. Серия Ла Крем – это сочетание увлажняющей кремовой текстуры и природных экстрактов, которые подарят вашей коже мягкость и бархатистов, а вам отличное настроение на весь день. Медовая роскошь. Попробуйте целебные свойства меда и драгоценные текстуры. Счастье есть два в одном, гель для душа и пена для ванны. Замечательная серия «Улетные космические приключения» серия «Астронавтик» для наших малышей. Baby Girl для наших стильных девчонок серия от 3 с плюсом. Действие также на нее супер цены. Время ярких открытий. Также действует наша а, замечательная акция на интенсивный осветитель и стойкую CC крем-краску для волос. Роскошь салонного ухода день за днем с нашей замечательной серией. Не забудьте приобрести для своих стильных причесочек средства. Следующие наши замечательные новинки для ухода за волосами от BioArctic. И новинки, которые появились именно в каталоге номер 6, это интенсивный шампунь и кондиционер против перхоти. такой вот классный набор, на который действует сразу акция «Новый дизайн. Улучшенная формула» на 25% больше экстрактов арктических растений. И, конечно же, наша декоративная косметика от серии Secret Story. Skyline серия идет. Акция действует на туши. Обязательно не забудьте воспользоваться акцией. Лаки от Skyline. 10 ухоженных и красивых методов, чтобы сделать ваши ручки. Бьюти-аксессуары, необходимые для вашей красоты. Соберите свой чемоданчик Beauty Box и имейте все под рукой, самые модные новинки красоты. Ароматы, которые дарят нежность. Огромный выбор ароматов вы можете приобрести в компании Faberlic. коллекция для мужчин наших стильных. И полезные перекусы, вкусные как домашние, процентов натуральные продукты. Функциональное питание. Заботьтесь о себе всегда. Будьте красивыми. Живите красиво, о чистоте позаботится компания Фаберлик. Наша замечательная новиночка – это водный спрей, освежитель воздуха, тропический бриз. Действует также супер цена. Следующая новинка – это концентрированное средство для мытья посуды «Лимон и мята». средства за уходом для дома, чистый ковер, концентрированное средство для чистки ковров и обивок. Это также наша новиночка. Следующая новинка – спрей для обработки поверхности с натуральным маслом Монарты. Наши классные порошки, концентрированные. Следующая классная новинка – это кондиционер для белья 0 с плюсом, без запаха. Море зовет впервые мужские модели одежды в новой коллекции Арт Волна. Создайте свои модные луки, образы для всей семьи. Стильная, классная коллекция для наших мужчин. Обязательно не забудьте приобрести. В одном стиле вы можете одеть и как своего любимого мужчину, так и себя любимого, своих деток. Все шикарно, великолепно. Возврат действует в течение 21 дня, если у вас не подошел размер. Внимание на каблук. Эффектный металлик уже несколько сезонов не сходит с модных подиумов. Выбирать туфли-лодочки как для повседневных луков, так и для вечерних выходов. Блестящая идея этой весной аксессуары, стильные модные сумочки, кошельки, ремни, замечательные а, бижутерия, шарфы. Идеально для лета наши новинки. Топ со встроенным бюстом на узких бретелях. Да, а, расцветочка шикарная. Вот такой вот стройный бюст идет. Очень удобно, я считаю, что да, и цена ну, просто шикарно Получается, вы можете без бюстгальтера, вот с таким вот бюстом, да, носить вот такие вот топы. Классно. Новиночка также шли э, шортики, маечки. Ну, конечно же, как без нижнего белья. Классные модные новинки. Модель Атлантика представлена. Модель Пастораль. Белла Лаура. Элеганс. И стильная, конечно же, коллекция для наших девчонок. Сейчас представлена для девчоночек. Выбор шикарный обязательно полистайте, ознакомьтесь со всеми модными, сочными новиночками для ваших девочек, девушек. До 170 сантиметров идет коллекция. Наша новинка также летние платья, футболочки, шортики. Для модных, стильных мальчишек. Конечно, выбор шикарный. И для наших замечательных новичков в каталоге номер 6 действует классная акция. Если новичок присоединится к нам до, до 23 апреля, сделает и оплатит заказ на сумму в России от 1499 рублей в ценах каталога, в ценах консультанта будет на 20% ниже и получит скидку 750 рублей в ценах каталога на любые товары, из категории декоративная косметика, парфюмерия, уход за кожей, уход за волосами, персональная гигиена, сделав заказ по каталогу номер 7. То есть консультант, сделав заказ в каталоге номер 6, ему будет предложено на выбор, что он выберет в следующем каталоге, да, а, на что он хочет потратить свою скидку. И не забывайте предлагать вашим новичкам обязательно участвовать в стартовой программе и получать наборы хитов от Faberlic по суперценам. Спасибо огромное за внимание, всего доброго, до новых встреч, пока-пока!